Velocidade de obturação. Vamos de uma. Então, assim, no vídeo passado eu estava falando de abertura de diafragma. Nesse esse vídeo eu toco falar de velocidade, segundo o R aí do triângulo de exposição. Então, a velocidade é outro R aí que vai me permitir controlar o passagem da luz até meu sensor, vale? Para que eu obtenha a fotografia. Entonces, ¿qué es el obturador de mi cámara? El obturador de mi cámara es como una cortinilla ahí, como una cortina así en una ventana, ¿no? Entonces, si el diafragma regulaba, determinaba la cantidad de luz que va a pasar en, en mi cámara, la velocidad de obturación va a determinar el tiempo que esa luz pasa, ¿vale? Entonces, yo puedo dejar, por ejemplo, hasta 30 segundos de luz passando, ou mais inclusive, que aí modos de câmera aí, vamos ver mais adelante isso, hasta milésimos de segundo, por exemplo, 1 barra 8 mil segundos, assim, ou seja, milésimos, super rápido, assim, vale? Agora, qual é a possibilidade criativa aí, assim? Então, se tu, se tu assim, na na uma foto com uma velocidade de obturação muito rápida, te va a permitir congelar la imagen. Então, Entonces, por ejemplo, he hecho esa foto ahí, intenté congelar las gotas de agua ahí pasando em frente del trono, ¿vale? Mira cómo queda. Intenté congelar ahí, ¿no? Entonces yo he hecho la misma foto de la gota de agua ahí con baja velocidad y mira cómo sale la, la gota de agua, ¿no? Eh, vale, entonces velocidad elevada, yo congelo la imagen, velocidad baja, yo algo que ele mais sale, salga barrida aí, né? barrida. Né? Vale, então, ele é feito barrido, que, que por assim tem, aí, aí dois modos de ser barrido aí, né? Eu posso ser barrido como nessa foto que eu fiz, que é isso. Eu pongo barra, barra velocidade e enfoco em ele cenário aí, né? Então, tudo que passar em frente a esse cenário, com barra exposição, vai sair barrido aí. Vai sair todo Aí, barrida, olha. Como essa foto aí. Ou como essas outras fotos que eu hecho aí, por exemplo. Vou poner umas fotos de exemplo que eu hecho em CAE para que tu veja as possibilidades criativas que te pode dar, né? E, e tu pode enfocar também em el sujeito e assim que ele, ele, ele cenário aí se queda barrido, vale? Então, que eu hecho nessa foto aí, eu enfoquei em el troll e girei ele assim, e fui girando, vale? Fui girando, girando e assim fotos. Então eu focava em ele e deixava girando e assim a fotos. Assim. Então, todo com barra exposição, todo o fundo aí vai sair barrido. E dá esse efeito aí. Então, por exemplo, nesse caso eu elegi, ele, modo de, embora de enfoque contínuo e grupo dinâmico aí, vale? Então, se tu não... Eu he hecho um vídeo acá sobre modo de enfoque, que te pode ubicar melhor aí. E te ajuda a é melhorar é em focar aí nesses casos, assim, né? Então, de um movido e blum. Então, te permite fazer esses varridos. Então, eu vou deixar outras fotos aqui de exemplo, hechos em CAE, que dá esses efeitos aí, né? Então, é isso. Eh, velocidade de obturação. te vai permitir fazer longas exposições ou congelar eh, a imagem, assim, vale? É, mas delante vai ser vídeos sobre larga exposição, fotografia de larga exposição, assim. É, eh, por agora queria só dar essa intro, assim, né? E essas possibilidades criativas que te dá jogar com a velocidade de obturação aí, vale? Então, em próximo vídeo vamos falar sobre ISO. y cerrar ese triángulo de la exposición, ¿vale? Vamos de una. Hasta la próxima, entonces. No te olvides de suscribirte ahí, dejar tu apoyo ahí, ¿vale? Vamos de una. Hasta la próxima.